assalomu alaykum aziz obunachilar bugungi videomda sizlarga duxovkada shashlik pishirishni o'rgataman videomiz boshlanishidan oldin videomizga bitta layk bosing va kanalimga obuna bo'ling shashlik uchun bizga kerak bo'ladi go'sht piyoz ziravorlar va yarim piyola gazli suv Ishni birinchi bo'lib go'shtni maydalab kattaroq to'rtburchak shaklida kesib olishdan boshlaymiz. Men yog'li go'sht ishlatdim, lekin sizlarga yog'siz joyidan qilishlaringizni maslahat beraman, chunki yog'li go'shtni yog'lari ajralib qolar ekan. Shu sababli yog'siz go'sht ishlating. Yog'ni esa sixga alohida o'tkazing, shunda barchasi juda yaxshi bo'ladi. To'g'ra bo'lingan go'shtlarimizni marinovkalash uchun yarimta piyozni maydalab, go'shtimiz ustiga solamiz. Keyingi o'rinda ziravorlarni va tabga ko'ra tuzni solib, yarim piyola gazli suv solib aralashtirib olamiz. Oddiy suv emas, aynan gazli suv ishlatishimizga sabab shashligimizni go'shtlarini yumshoq bo'lib pishishida yordam beradi. Marinovka qilingan go'shtimizni 40 daqiqa tindirib qo'yamiz. Duxovkani o'rta olovda yoqib, tindirilgan go'shtlarimizni yog'och sixlarga tortib olamiz qizib turgan listimizga 2 yosh qoshiq yog' solib sixlarimizni terib chiqamiz o'rtacha olovda shashliklarimizni almashtirib almashtirib yarim soat davomida pishirib olamiz duxovka shashligimizni qulayligi buni xohlagan paytimizda qilishimiz mumkin Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, izohlarni o'z fikrlaringizni qoldiring, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.